hello and welcome friends Python के अंदर खासतौर पे इंटरव्यूज में और कभी कभी तो एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन क्या है मैं आपको दिखाता हूँ देखिए सबसे पहला काम कि यहाँ पर कोई भी लूप यूज कर दिया जाता है जैसे मान लीजिए फॉर लूप यूज कर लिया मैंने और यहाँ पर आई लगा लिया इन ऑपरेटर लगा लिया इन रेंज तो यहाँ पर रेंज लगाने का मतलब है कि लास्ट में एक माइनस होगा अब लास्ट में वैल्यू क्या दी जाती है ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पर कि आपने क्वेश्चन क्या आपको मिला है क्या क्वेश्चन दिया गया जैसे मान लीजिए टेन दे दिया गया अब पूछा जाता है ऐसे कंडीशन में कि इसका आउटपुट क्या आएगा तो आउटपुट हमेशा क्या आएगा स्टार्टिंग हमेशा जीरो से होगी और एंडिंग लास्ट माइनस वन तो देखिए ये लास्ट ही है अगर आपको सिर्फ एक ही इसमें वैल्यू दी गई है तो ये लास्ट है तो लास्ट माइनस वन यानी कि जीरो टू नाइन तक ये प्रिंट करेगा यही इसका आउटपुट आएगा ठीक है देखिए मैं दिखा भी देता हूं यहां पर अगर आई को मैं प्रिंट करवा देता हूं ये देखिए ये कुछ इस तरीके से यहां पे पहले सेव कर लेता हूं डॉट पी वाई लगा करके ये हो गया अब देखिए यहां पर जीरो टू नाइन तक ही आउटपुट आपको मिलेगा तो देखिए कुल मिला के टेन आउटपुट यानी जीरो से नाइन तक आउटपुट आपको मिल रहा है ठीक है इसके बाद देखिए दूसरी कंडीशन ये बन जाती है कि दस से लेके बीस तक अब ये दस से लेके बीस तक इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग यहां से हो रही है और एंडिंग यहां पे तो रेंज लगा हुआ है तो स्टार्टिंग और एंड माइनस वन ये बीच की सारी वैल्यू स्टार्टिंग से लेके एंड माइनस वन तक सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी यानी 10 प्रिंट होगा 11 12 13 14 15 16 17 18 19 प्रिंट होगा लेकिन 20 नहीं प्रिंट होगा F5 करके देख लेते हैं इसको चला के तो यहां पे देख सकते हैं 10 11 12 जैसा कि मैंने बताया था वही प्रिंट होकर आ रहा है अब देखिए थर्ड कंडीशन क्या बनती है थर्ड कंडीशन ये बनती है कि इसमें तीन तीन का स्टेप दे दिया गया स्टेप तो देखिए ये स्टार्टिंग वैल्यू है ये एंडिंग वैल्यू है ये स्टेप है अब स्टेप का मतलब ये हो गया कि तीन तीन के गैपिंग पर जैसे 10 के बाद 11 12 तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है 13 आ रहा है तो यहाँ 13 10 के बाद 13 यानी 10 के बाद 13 प्रिंट होगा 13 के बाद 16 प्रिंट होगा 16 के बाद 19 प्रिंट होगा बाकी कुछ भी प्रिंट नहीं होगा तो चलिए एक बार चलाते हैं देखते हैं इसको तो ये चला दिया हमने तो देखिए 10 के बाद 13 16 और 19 ही आपको प्रिंट होता हुआ नजर आएगा ठीक है उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी ठीक है ना